I don't wanna be, I don't wanna be, I don't wanna be. Guns in the trap, in the trap, in the trap, yeah. Rocks in my back, in my back, in my backpack. Guns in the trap, in the trap, in the trap, yeah. Rocks in my back, in my back, in my backpack. Niggas back, niggas back, driving fast, driving fast, rolling hash, crazy for us. Niggas back, niggas back, fast, fast, rolling hash, crazy for us. Si no son mi banda me estoy burlando Agarro del pelo, le estoy bajando Tenemos más lo que estamos dando La misma clica, el mismo bando Tu puta viene vestida de score si puse en mi boca su culo en four Bebo champán y pietra amador La calle con gatti de casa cojo pendiente de mí, mi yori Y dile a tu ex que por ti ya no llores Nuestros perros nacieron condones Llevo los blones y también condones Con soy mismo, no sé qué se trata Quiero todo el oro, me digo a la plata El pari nos vamos directo a la trauja Atrás de los cheques y nos lleven las gatas Yeah Mando Ubi, me cae el G Tengo el piquete y me más Wii Dos palos, dile racheta no kid Yeah, yeah, uh, uh Estamos flexing sin ir al gym Tú vende el culo por un par de views Chico a tu puta le falta titu, Esquivando poli por atajo Quiero mi fajo, yo su tajo Ya pegándose a Por el downtown estoy bacanazo Estamos en el money puesto pa' flu Ve no me miento, sé que no es true Con mi demonio muerto en el club Con mi demonio droga en el club Guns in the trap, in the trap, in the trap, yeah Rocks in my back, in my back, in my backpack Guns in the trap, in the trap, in the trap, yeah back, in my back, in my backpack Niggas back, niggas back Driving fast, driving fast Rolling hash, crazy for us, us, us. Niggas back, niggas back Driving fast, driving fast Rolling hash, crazy for us